の正式名称って知ってる今から私が言うから、よーく集中して聞いてね。一度しか言わないよ。アテンション。ディフィシー